Saluton, kai bonvenon al mio nov episodio. Codio estas dimancio. In Italio, oni festas la iberigion, au la liberigon, eble. Post la Duomo Milito. Cetie ocasos posta iom de tagoi. Cae, ja, codio estas tago vere pauga pormediti to mi donos la vicon alla medito tue dankon kai restu con ni con medito con ni Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Odio, mi volas leghi cae mediti cun vi sur eh, parto de letero al eh, Alfred Michaud, cara amico de Zamenhof, cium eh, Zamenhof scribis en la iaro 1905. Mi legos el pagio quartcent tridec Se la sorto de nia afero estos ligita cun unu homo, ci estos ciam in dangerum. Morgau mi povas morti, perdi la prudentum, ausanum, sub fali al ia ne antauvidita malhelpo, ciel exemple antau nelonge, ciam mi subite ricevis la ordonon iri man jurujon. Cae la afero tiam subitec ex suferus tres seriose, car gi restos subite sengvidanto la estontezo de nia afero estos plene garantiita nur tiam, ciam ci absolute neniom dependos de la sorto de unu homo. Ni iam vidis citiun eh, star puncton de Zamenhof eh, plus foie, sed hodio tivi vortoi resonas a mi, char mi pensas che en multai flancoi de miei agadoi mi estas vere necessa porque ili pluvivu, cae... cae tio ne tro placas al mi. Do, kiel mi diris en la antau medito, tio estas tago por mediti, cae... ja, mi meditas pri mia loco en la vivo, cae ciu mi estas tute nur utila, sed anca necessa. necessa. Dankon pro via atento. Gis morcao, cae ciel ciam, antavan sen fine.